Bueno, bideo ontara etorri bat zeate, imaginatzeet streamerrak zeatela edo streameratzen hasi ez zutelako dela eta, bueno, ba, zuek, zuei pixkat ez behar dintzen goizuet em, emotikoena na bakit batzuk afiliatuak zerat, bueno, afiliatuak edo bueno, partnerrak ez dakiz zaudete, baina afiliatuak bai bentsa bat zaudete en, emotiko no kantzitatea dauzkatzute, baina uste bastante limitatua dela momentuz afiliatuentzat. zat Eta, bueno, honek ona, en, zeiten dizuena, aukera maten dizuena da, emotikono gehiago izateko kanalean. En, azken finean dauzkatzuten emotikono ez apartek jartzeko, esan beharra dago, honek ez dula zertan afektatzen Twitchen dauzkatzuten emotikonoekin, en, Twitch ez da azerretzen hau jartzeatik edo, Twitchek ezin du ofizialki hau onartu, azken finean en, ba, partner sistema bere diru irabazteko metodo dalako, baina bueno, ez dio kontrarik jartzen, ez dio tepegarik jartzen, azken finean Twitcheko langileak ere beraiek kanaletan ere aktibatuta dauzkate, beraz, arazorik ez duen maten gauze zerbait da, aktibatzeko, eta, bueno, pixkatera utzuk zutena da bideo honetan, e, nola zuen kanalerako aktibatu, en, iru, iru hauek, hiru aplikazio hauek emotikonak ikusteko, baitaren nola gehitu ze aukeratu behar dituzute zure kanalean ze emotikono nahi dituzuen erakusteak, eta gero zeuen emotikonoak nola ingo baita, ez? Eta, bueno, ba, besterik gabe ikuste zakegun tutoriala. Beno, ba, emotikonoak aktibatzeko orduan, <laughs> beste bideoan izbazute ikusi en, agartuko zaizu egoian, en, komplementu hauek instalatzeko tutorialean, erabiltzaientzat. Baina, bueno, horri alde behaiek ditugu, baina atal ezberdinetan sartuko gara, ze orain ja streameraren atalean sartuko gara eta. Eta, bueno, lehenik eta behin betertibirik hasiko gara. En, hau, komplementu zaharrena da, aterazena. En, ez da hogeizki, en, ikusiko dugu barruan zezkintzen dizkigun, login eman behar dezute, eskatzen dizkitzute baimenak, onartu, kasuan gen erauntziareko ingo dugu, aktibatuta daukat, baina berriz eskatu dit egatik. eta logeatzen da, eta listo. Ba, bueno, zuenean hau utzik agertuko da aziran. eta hasiera batean betertibik hau eskatzen digute, hau eskaintzen digute amagost emotikono pertsonalizatuak igo ditzazketzute zuen kanalera, hau da, zuek eginiko emotikonoak, eta igo ditzazketzute amagost emotikono jada existitzen dienak, hau da, beraiek jarreta dauzkatenak. En... Aziko geha, nola geitu emotikonoak gona, kasu honetan, amar daude ez? Hortaz, konbertzatere, hemen goian emotz tokira, Eta hasiera batean ordenatuta agertuko zaizkitzute, ba, bueno, emotikono gehien erabiltzen dianak, edo gehien eskatzen dianak. Dema guk, eh, bakat jam nahi la jarri. Edo kek W. Oso mitikoa dana, en, eh, errizitaz, mundu guztiak ezautuko zute zein den errizitaz. Ba, bueno, internazionalki famoso da, Twitchen oso famoso da, en, emotikono ofizialetan ez dago, baina, bueno, en, Better TV eta guzti dago, kek W. Eta oso famatua da, beraz. Eh, oso erabilia danez. Horda zein behar zutena, guztoko emotikon ikusten zutenean, gainan klika eta add to channel. Eta listo, zuen kanalera gehituta dago. Hortaz, horren jute magea dashboard, ikusteko zuen emotikonoak, bai ikusi, amaika amabost, eta kek ju aktibatu dugu. Horrela nahi duzu duen guztia gehitu, bueno, nahi duzu duen guztia gama gehitu ditzazketzute kaso honetan zuen emotikono bat gehitzen nahikoa hasen ukete upload emaut eman berdio zute eta emotikonoak igo Hemen ipintzen du emotikonoan kodea idazteko normalean en, gomendatzen da izaten da lehenengo letra batzu jartzea minuskulak kanalaren izenarenak adibidez gemerauntziaren kasuan jarriko genuke ge gemerauntzia eta urrungo hastea emotikoaren noaren en, ba, zer ikusia daukan zerbait, ez? Demagun, ikurrina balima da igotzen nahi duguna, igota daukaguna, izan litzateke I maiuskulaz, K minuskulaz, eta ikur. Ikurrina oso zidat, ez idatzi, en, ez du onartzen, letra, adibiz, GE ikur. Zerbait motzaana jendeak en, memorizatzeko da Bale, izena jarreta daukagu, Hemen irudia ego beharko litzateke, irudia inbertezute eundamabi, bider eundamabi pikseleko irudi bat, en, onartzen ditun irudia da PNG-ak edo GIFak, GIFak GIF-ak edo ido, igo ditzazketzute, zeuek GIF bat egitea nahi bat En Approval Notes, en, nahi bat zute deskriptzio txiki bat jarri en, emotikona igutzen dezute nahi ze zertaz doan emotikonoa. En, azken finean, moderazioa daula supotzatzen da igotzen dizuten emotikonoakin, gero ikusiko zute igotzen dituzutenean instantaneamente onartzen dizkitzutela, baina bueno, ondo leoke deskripsio txiki bat jartzea emotikonoan zertaz di joan, baz dizuten kendu ez. Kontakte mail ipintzei zute, da, nahi bat zute, beste kanal batzuk zuen emotikono horiek en, behaien kanaletan ere jarri alizatea, Eta bero, onartzen dezute, upload eman, eta listo. Igo litzateke. Gure kasuan erakutzen duen bezala, e, GE ikur daukagu ikurri eta GE logo, bak geure logo antzat. Eta listo, better tibiren kasua, amena baitzen da, zuen kanalean, En, better TV aktibatuta izango zenukete zue jarri dituzuten emotikonoekin eta jendeak komplementua instalatuta baldin maduka emotikonak erabili ezke. Bigarren komplementua Franker Face ez eh, zeta da, eta kaso honetan ere, en behar zuten gauza berdina. Oso oso antzekoa dira, irura dira oso antzekoa go da. Pein bat ulertzen dezutenean nola funtzionatzen duen, besteak, ba, bueno, pixka botoiak toki aldatuko dira, baina exactamente iguala da. Hemen ere Twitchekin konatatu behar geha, onartzen deu, eta menu berezi bat eramango ditu, streamingaren menura. E, Franker Feizen <laughs> atzo bintzat ni ibilin itzanean, ez zebien oso ondo, horri alda neko lento zabien, e, ez dakit, uste eta aktualizatzen nahi dira horri aldea, beraz, agian horrelako zerbait izan lezke. Baina, bueno, erakutziko izuet, en, channel zera juten magazeate, eta gemera untzea aukeratzen zute zuen kanalaren informazioa agertuko da, momentuz emotikon horik ez dagola en, aurkitzen da, eta, ba, bueno, gehitu beharko ditugu, ez? Hortako emote zera joten gea eta submit new modes izalaizke nahi bat zute zeuen emotikono personalizatua higo, ustet. Ikuste zute horri aldean eiko lento da bilela. Ba, bueno, hamen nire jun irakurtzen, pixkat, nola en, ez da izkizute, ba, eundauta sortzi, eundauta sortzi pikseleko izatea, eta popo popopopo ba, pixkat jun behitzen, eta jarretu pausoak guztietan antzekoak izaten dira, eta berdin. Nabaitu zute, en, emotikono existitzen dianak aplikatu, ba, public li library da juten zeate, eta behira, hemen pila bat daude. Eta demagu nahi degula sartzea gure kanalerako, e, Pepe Hans jartzen nahi degula, ez? Pepe en, igela negarrez, bezala, ez? Ordan, Pepe Hansera sartzen gea. At to my channel ematen diozua. Eta, bueno, eh? ez dakizu, de Frank Herfe izen horri ez dakizatik eh, grabatzen nahi egun honetan, eta aurreko egunean oso lento dabil. Bueno, gehitu du, eta jo jute magea, channels, gemerantziara, Ikusiko ez dute, jada zerrendara gehituta dagoela. Ba, bueno, Frankenfeizen kasuara ikusi zute oso antzerakoa dala eh, Better TV na, eta orain hirugarrenera joko dugu. Bueno, e, iruarrena 7 TV da, en, ahaztu zailen ozatea, en, Frank kasuan ere, hobeta emotikono demotikono dauzkatzute gehien en, beter TV ama emotikono zauzkan, en, bueno, ama zeuenak eta ama orokorrak aukeratzea, E, Frankier ez dakit zeuenak ze limite dago, baina uste e, resistitzen dienetatiko eta guzti Eta Semen pixkat, ba, hori austera etorri da, ez? Berriena da, eta e, ba, gauza gehien eskintzen dituna da, ze orain ikusiko zute, hamen ere singin eman berdio zute, autorizatzu, eta listo, egin dezute, hortasun bertzeate. gemera view profile eta hemen dugu jazute eta hemen desberdintasuna da dago emotikonoak berreunda berro emotikono arte dozkatzute jartzea beraz, kanala beretetela laizkatzute emotikonoz pila daude, hortaz 7TV gomendatzen dut jartzea zuen kanalean ze pila, emotikono pila, berreun da berreta marrekin Ez, e, eh, zeur aski jago <laughs> da baina bueno, erakutziko izutet nola gehitzen dian. Emote izera jutze zeate, eta hemen ordenatuta agertzen dira. Ba, dibidez, en, katu hau ez, katuak, katkiz izena du, eta da, katuak eusten dio kamari utziko alioke bezala, eta musu emango alioke bezala. Ba, bueno, gertzen zea, te, aktu txanel ematen diozute, eta listo. Zetaliaz ba beira. E, eh, nahi bat zute, izen aldatu diezaiok ez zute emotikon honei zuen kanalerako. Eta jarra ezakezu dute, ba ez dakit, katu musutxoa ez dakit. Nik ez dakit, a ber, alde batetik euskaraz jartza ondo dago, baina ez dakit ze puntutara nio ideia jaunean emotikon oberdina ipakotza bere izena jartzen jartzea, ze bestela gero jendeak kriston liada montatzen ditulako. Hortaz, amen en emotikona haude. Kaso honetan, baita ere gehitu dezakezute zuen emotikonoa. En, ez dakitena da, kaso honetan, zuen emotikonak zenbat gehitu ditzazketzuten. Zez du oso ondo ipintzen garbi en, limitea zein da. Baina, bueno, en, momentuz ikusi zuten nola gehitzen da emotikono bat, Eta bueno, besteak gehitzea jongo litzateke, momentuz bat dauko jarreta berrando martik, eta hola, ba, nahi zuen guztiak gehitu. Eta motikonen aplikazioen aldetik izan olitzatekena, listo ez ez ez daukazute gehiago izen berrik, zuen Twitch kanalen ez dezute zer konfiguratu behar ez ezerre, soi gen behar dezutena en, hauek, iru hauek aktibatuta izan, eta gero baitare, en, komplementuak instalatuta izatea. Bueno, zuetako askok imaginatzet eh, estremiatzeko erabiliko zutela OBS aplikazioa. Eta nire kasua mintzat OBS izaten dut eh, bigarren pantailan jarrita eta eh, txata eh, obs izaten dut, erautziko dizu bezala. Eta, eh, ba bueno, posible da OBS-eko txatean aktibatzea eh, emotikonoak ikustea, ez? Emotikono aktibatu ditugun hauek. Baina arazo txikia dago. Zaz, zeben tibiko emotikonoak ez ditu onartzen momentu zobezek, zoik eh, beter tibikoak eta franker feizekoak. Beraz, eragutziko izuet, orain OBSA, nire OBSA eragutziko izuet, momentu honetan grabatzen nahi nezena, eta hain behar dezutana da, ajuste zera etortzen ziate, emisionera etortzen ziate, Eta hemen, komplementoz del txat de Twitchen, ningunon uste datorrela, eta aukeratu behar dezute Better TV i Franker Aplikatzeko eman, eta aceptar. Eta orain erautziko izuet, jartzen madet, Franker Face, gogoratu, 7TV-ko jartzen maitut, ez dira horra gertuko, adibidez harrikoet, e, PPML down harrikoet, eta ikusiko zute hau horko azalduko dela Pepe Meltdown, iratzi eta hau da letraka gertuko dela, ez da emotikona gertuko. Baina jartzen da, Better TV-ko babat, en, az dakit ikurrina jartzen da, edo Franker Faceko bat jartzen badet, e, eh, Bat hau, doge. Eta orain etortzen da, OBS-era, ikusten zute, Pepe Meltdown, 7 TV-koa zana, ez dela gertzen, ez da orain dik en, ba, nola esango nuke, lotura hori egin da, baina betertibikoa ikurrein agertzen da, eta franker feizeko ba, agertzen da. Hortaz, zuzenean izatenean, eh, jendeak erabiltzen ditun emotiko noak ere, ikusial izango dituzute obesean. Ba beno, hau izan da tutoriala nola aktibatu zuen kanaletan ba, iru komplementu hauek, ez? Emotikono gehiago izan ditza zuen. Eta, bueno, espero gustokoa edo erabilgarria izan zaizuela. E, dudariko bali maukazute, ba, bueno, galdetu lasai, e, bai bide honen komentariotan, edo, bueno, gemerauntzaren telegramen, edo, bueno, kasuan honetan, ba, bueno, nahi dire mezu me, zuzen bat Twitterretik edo Telegrametik edo dena den tokitik bidaltzen badia zute prestengo naiz beti zuei laguntzeko eta en, ba, arazonaren baldin manko zute konpontzeko, ez? Eta, bueno, ba, partnerrak edo afiliatuak zidan antzat emotikono gehiago dira eta bat ba, bueno, ez geranak ez partnerra eta ez afiliatuak, ba, jende horrentzat emotikon pila bat debalde dianak, eta polita irutzen zaitez, azken finean, en, eh, komunitateak egin dako emotikono asko daude, baita ere zeuenak sartu itzazketzutenak, eta, eta debalde da, <laughs> azken finean, en, eh, hori jendeai ondo tortzen zaiola ez. Eta, bueno, ba, bideo hau gemera esker izan da, eta urren arte, agur.